بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا محمد المصطفى الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في البداية أقول لكم وأقول لكل من يستغرب من ذكر هذا الموضوع هذه الشخصية التي سأتحدث عليها الإمام المهدي أو المهدي أو الموعود أو المخلص أو المنقذ هو ليس هو ليس خيال وليس خرافة وليس محرم أو تجريم ذكره لأن هذه الشخصية اولا هو رجل صالح هو رجل صالح وليس بنبي او بخارق او بمعجزه هو شخص معروف مذكور يذكره المسلمون يذكره المسيحيون يذكره اليهود وينتظره له كل العالم كل البشريه وكل المخلوقات وكل العقائد حتى لا اقول كل الاديان لانه دين واحد هو الدين الاسلامي الدين عند الله الاسلام وهذا الفيديو ساقول لكم بعض المعلومات حتى يتعلم من لا يعرف هذه الشخصية لأنه أعتقد أنه أهم شخصية آه، سنعيشها إن شاء الله وسنراها لذا وجب عليكم أن تعرفوا المعلومات آه، من هو هذا الرجل أو من يكون أو كيف نتعامل معه وأعطيكم بعض المعلومات الحقيقية عنه هذا الرجل اخواني اخواتي اذا كانت هذه اول مره تدخل لهذه القناه لا تبخل علي بالاعجاب وبالاشتراك حتى تدعمني على مواصله المزيد لانه كل ما عملتم اعجابات اكثر وكتبتم تعليقات وشاركتم هذا المقطع يدخل الناس وينتشر هذا الفيديو حتى يستفيد الجميع من هو هذا الرجل الكل منكم يقرا في سوره البقره عندما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة إني جاعل إني جاعل خليفة قال الله سبحانه وتعالى للملائكة سأجعل في الأرض خليفة أو سأجعل بشرا هذا البشر هو الذي سيخلف فوق الأرض عندما قال الملائكة أتجعل فيها ما يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال لهم الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون هنا من هو هذا المهدي أو هذا البشر أو هذا عبد الصالح هو الذي سيحقق وعد الله وحقية البشر في خلافة الأرض لأنه هذه الكرة الأرضية هذه الحياة الدنيا فيها الملايين من المخلوقات بل المراير لكن من يتحكم فيها ومن يعيش فيها ومن يخلف الله في هذه الكرة الأرضية هم البشر بني آدم قال لهم الله سبحانه وتعالى سترون ما سيفعل البشر عن طريق هذا الإمام المهدي هذا المخلوق في آخر الزمن حيث سيحقق وعد الله وسيجعل الأرض كالجنة سيجعل الأرض كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقيه الله الغيث تخرج له الأرض نباتها تعظم الماشية في زمانه وفي وقته يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وزورا هذا بشر عادي إنسان مثلكم هذا البشر كيف سيحقق هذه الأمور الخارقة آه يعتبر هو خامس ملوك الأرض بعد ذي القرنين وسليمان والنمرود وبخت نصر سيكون هو الخامس الذي سيحكم الأرض ولن يحكمها كما يخيل لكم بالقوة أو بالدماء لكن سيحكمها بأمر الله سبحانه وتعالى وبهذه الطرق التي سأتطرق إليها في هذه القناة وأشرح لكم هذا المهدي لأنه لا يجوز أن نقول الإمام المهدي المنتظر لماذا يقولون مهدي ومنتظر هذه أول شيء مهدي لأن الله سبحانه وتعالى سيهديه في ليلة أو سيصلحه في ليلة لأنه هذا الإمام المهدي هو يعيش الآن بينكم يعيش فوق الكرة الأرضية لكن لا يظهر لأنه يقوم ببعض الأمور التي تعطل كرامته لكن متى سيظهر وسيظهر ستظهر كراماته وقواه الخارقة وسيظهر البشرية وسيتحكم بأمر الله سبحانه بأمر الله ربما عقلكم لا يصدق هذا لكن إن الله على كل شيء قدير سيتحكم في الكرة الأرضية بأمر الله بأوامر من الله من الضرة حتى المضرة متى سيظهر؟ بعد ليلة الإصلاح عندما سيقلع على مجموعة من الأمور ستتحقق كراماته وسيظهر للبشرية وستكثر الفتن وهو الذي سيخمدها وهذا الإمام المهدي أو هذا البشر أو هذا الإنسان أو هذا العبد الصالح هو ليس كمن من يدعون المهدية ويقولون أنا المهدي هو الإمام المهدي سيعرف نفسه لكن لن يقول لكم أنا المهدي المنتظر أنتم ستعرف سيظهر أنتم ستعرفونه هذا الإمام المهدي أو هذا البشر أو هذا العبد الصالح أو هذا الموعود أو المنقذ سيأتي خيرة سبعة علماء في زمانه يرسلهم الرؤساء والملوك والزعماء وجيوش سيرسلون خيرة علمائهم لهذا الإمام المهدي ليتيقنوا بأنه ويطلبون منه أن يتسلم مقاليد الحكم كيف هذا يا أخي الرؤساء والملوك والوزراء والسياسيون وزعماء العالم سيسلمون مس مفاتيح الحكم لهذا الرجل لماذا ليس حبا فيه أو تنازلا السلطة لكن املا في الحياه لانه الكل سيوقن بأنه لن تهدأ هذه الفتن في الأول سيدخلهم الأنا والتكبر بعد الفتن هذه الفتن التي ترونها الآن الغلاء والوباء والحروب والكوارث والزلازل والبراكين وفتن مهولة هي قادمة البشرية في الأول ستقول سأسيطر سنسيطر عليها مع أنه فيروس أرعبهم كيف سيتحكمون في الزلازل وفما هو قادم لكن في الأخير سيوقنون بأنه هذه الفتن لن تهدأ إلا عندما يتسلم مقاليد الحكم والإمام المهدي لن يتقلد مقالب الحكم أو لن يحكم لأنه يحب الحكم أو يحب الجاه أو يحب السلطة أو يريد أن يحكم العالم لا الإمام المهدي يخاف من الأمانة والمسؤولية لكن سيتقبل هذه هاد... هاد... الامور التي ستعرض عليه ليطبق اوامر الله بالحرف لان هذا الرجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبهه اخلاقا لا خلقه يشبه اخلاقا لا خلقه فيما يتعلق بالخلقه وبالاسم وبالنسب والمظهر هو سيظهر سيظهر وعندما سيظهر ستعرفونها الرسول صلى الله عليه وسلم كان عريض الكتفين يعني لا يشبه يعني هو ضيق الكتفين الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمه يواطئ اسمي يعني اسمه ليس اسم كاسم النبي آه، المهدي سيظهر في آخر الزمان بينما محمد صلى الله عليه وسلم ظهر في القرون الأولى وعندما كان البشر لم يكونوا متطورون الإمام المهدي يتكلم مجموعة من اللغات الإمام المهدي سيعيش في آخر الزمان وسيحكم بكل لغات العالم هذا هو الموعود أو المنقذ أو المخلص الذي ينتظره المسيح واليهود والمسلمون وكل البشر بصفة عامة وهو يحب أهل الكتاب هو يحب أهل الكتاب يحب اليهود ويحب المسيحيون وهو عدوه الأول والأخير واللدود هو إبليس والدجال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته